اینا بچه ها کنجره را نقشه پرسه بدین پنج سامان چند دیرم اکا؟ 25 دیرم 25 دیرم 25 دیرم اینا کنجره کلخوز آباد ایسان خلو پنشمی بازار دارن این پنشمی بازار دارم همه اینا کنجره تماشا کنیم بچه ها پنج سامان 25 دیرم 5 سامان دیگه نبشت دیرم کنجره مرحبا تماشا کنیم بچه ها درانی پنشمی بازار دارم اینا یک خوبچش کنجاره 50 کیلو 262 تومان مرحبت یک خوبچش 262 تومان 50 کیلوگرم مرحبت بچه تماشا کنید نرخوی کنجاره این هم بخواه 7000 تومان میگه بزرگ 6200 تومانی خوزا خریسته مرحبت خوب حالا سمی خجر دیزده که иншалла иншалла ин ҳафта чото бовоқ қимати на ҳафта арзон ба бор баракарда панҷазор афсад сомонӣ ҳардош панҷазор афсад сомонӣ ба ҳама савдо кардисан бозор на ҳазор кардисарша ягота кусара дора оли кучама накарда Uçta uçta karıyla gel ya. İşte yat pantol. Tamam. Yine oça baça bu da marhaba. Şaş hazır ol. Marhaba. Seyrettir şimdi dodar. Bir çanım bu sıra şaka. Çorum. Kuş kaça yok macina? Macina. چوره مسلح شده خیلی تشیر بتا شش هزار زمانی این هم باید اوچه بچه دیگه پنجنیم هزار زمان Bu e în ce stradă? Părinți. Părinți, da? Ne putem la ceașă, mai avem vrei, acum putem la ceașă. Mai avem mai avem frumos. O zor ce ăla zoră, ne sa sau de care stai. Brava. Acum putem la ceașă. ашбо чанд шуд ака ҳаштодим ҳазор и чанд гузала шавад ди ҳаштодим ҳазор шумо ҳафтодим ҳазор ҳафтодимазор якам ҳаштодимазор савдо кардеста ачаачаачаа ای مبارک شوه اکا شش هزار هفتاد سودا شی ای سلامت باشه ای بخچه یا بسلا چش برا پول تا حساب کو بگیر نه شش هزار هفتاد سودا شی آخه فروشی میخری بو چندش میگه اکا با ساعت سمته ده بولوشا مرحمت این چند قشیر بده باشه تو استوی شو پرسم مرحمت شش هزار هفتاد اوچا بچه سودا شی این اقناجینه اوچا بچه оча духтар будаи 14000 томони марҳамат барномаи худо агар ҳафт дим салаш буда 14000 томон агар шашам ба ҳафт ахоменсенаминаагонгуагашаашетаашаш летаоалаш мемака كابوتدا هاش ده مرحبا خود ده لتر چیز بده ده این بوسلاش بوسلاش از مناجم ده 14 هزار سوانی اینا چهارده هزار تومانی دیگه سلاش Yana bir kilo çarşı bu kaça buday. Bu kança süt veradi aka? Kança neçe litre süt veradi? Süt litre? Seçiyor litre şey litre ya. Roza azor samo. Bu neçinci bu kısalası bu? Yettita? Bor var aka? Haftam kısalaş buday var ama. Ne güzel. ҳамаи ва ҳамаи муроҷиин ҳар як 18000 сомон. Бозор тасаддуқ мекунад. Бозор 77000 сомон дорад. Ва ҳамаи ҳар як та. Шумо чанд тана ка? Шастада? Акам зор акам мирад. Наҷи нахтам. Бозор чанд шуда? Бозор 48 5. 4800 сомони бозор савдо кардистан аҳона 4800 сомони кулаяпти Thank you.